小智又说：“我是用娇生的沐浴乳，那你呢？”阿峰说：“我还是用大棕的。”小智就问：“大棕是哪里的品牌啊？好用吗？”阿峰回答：“大棕是我室友。”老师出了一道数学题，问小宝。 袋子里有五百八十八颗巧克力，四百六十六根棒棒糖，跟三百颗牛奶糖。请问，老师吃掉了一百五十四颗巧克力，三百二十五根棒棒糖，跟一百八十七颗牛奶糖。老师现在有什么？小宝说：“嗯，有糖尿病。” 小韩的男友收到小韩的 line，A 洗衣服，B 煮饭，C 拖地。男友回了讯息给她，我选 C。一分钟后，小韩传来讯息，宝贝，这不是选择题，是排序题。 上个礼拜，小西去参加前女友的婚礼，遇到了新郎。新郎问：“请问你是？”小西说：“我是来看你的，以前追过你的老婆。她说宁愿嫁给狗，也不要嫁给我。”